11 sierpień 2012, rok temu byłem w Biskupich Stawach w Lądku Zdroju, kiedy otwierali. No dzisiaj puściutko, ale pogoda też nieciekawa. Po raz pierwszy od trzech miesięcy popadało. Zobaczymy, czy biskupie Stawy są tak samo urocze jak rok temu. jest puściutko, także przypuszczam, że obsługa będzie ekspresowa